ragazzi, dove stiamo andando oggi? A Milano! Allora, dobbiamo fare i biglietti qua a Fiera Milano City al Cartomix 2017. C'è veramente un sacco, un sacco di gente. Eh? Siamo qua con gli Avengers di Civil War. Bacchette magiche. E ah, ci si può sbronzare con una sorta due. Sono qua con, con Randall. console che nessuno poteva permettersi, era costosissima. Qua dietro, qua, ci sono i doppiatori ufficiali del film Time Machine che stanno facendo un pezzo del film e lo stanno facendo live. ha l'età anche di Ansel. Eh, ah, è vero, sembrava una statua. Dal Cartoon Comics è tutto! Eccoci qua tornati a casa, è stato un weekend favoloso, mi sono divertito tantissimo, Cartoon Comics la mia prima edizione è stata fantastica quindi ci riandrò prossimo anno vi invito a iscrivervi al nostro canale se non l'avete fatto e seguirci nelle nostre mirabolanti imprese. Ciao ciao ciao ciao ciao! ciao.